educació pública de qualitat per tots i per totes, que volem unes aules dignes, que no hi hagi saturació, que volem poder treballar en condicions, que volem un futur digne per tots i per totes. I ens reunim aquí des dels nens del 0 a 3 anys, primària, secundària, universitat, tots els sectors educatius, a totes les comunitats una vaga, que